ядронун бөлүнүү механизмин карайлы тамчынын ядросунун моделин колдонобуз экранда сфера түрүндөгү кызыл чекиттер протондор көк түстөгүлөр нейтрондор ядро нейтронду жутуп жатат эки жүз отуз алты урандын ядросу дүүлүгү абалына келди нуклондор катуу кыймылдай баштады ядро узартылган формага келүүдө ядролук кыска аракеттешүү азайып электростатикалык түртүлүшү болууда ядро эки осколкага бөлүнүп эки нейтрон пайда болду кийинки бөлүнүүнүн сүрөтүн көрөлү бөлүнүүдө 3 нейтрон пайда болду бөлүнүүдө кайсы элемент пайда болору 2 же 3 нейтрондон көз каранды